Mga kapatid, uh, magandang araw sa ating lahat. <laughs> Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mga napakagandang mga plano ni Bongbong Marcos sa kanyang uh, kandidatura at pagka siya ay nahalal bilang isang Pangulo ng Pilipinas talagang pagkakaisain niya ang Pilip, mga Pilipino, lalo na iangat ang mga buhay ng mga uh, kababayan natin na may hirap. So panoorin natin itong video ito mga kapatid. Uh, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe kahit maliit pang <laughs> subscribers ko. Maliit na maliit pa. Please naman po mag-subscribe, mag-comment mag-comment kayo sa video nito o kaya kung ano man i-comment nyo <laughs> dahil sa akin para ma-improve ko naman ang aking video. Pwede po kayo mag-comment, mag-like, i-share nyo po ang video nito para malaman na malaman ng mga kaibigan natin yan na hindi nakakaalam lalo ng mga walang uh, access sa website o kaya sa social media. Ipaalam natin yung mga gustong mangyari ni <laughs> BBM sa bansang Pilipinas. So, salamat po ng marami. God bless po. Mabuhay tayong lahat. Stay safe and healthy always. Salamat. Tila, nanginginig na sa takot ang mga kalaban dahil panigurado na ang panalo nito. Ayon na rin sa mga survey na inilabas na milya-milya ang agwat nito sa mga kalaban. Isa sa mga labis na hinangaan ng taong bayan kay BBM ay ang pagiging mapagkumbaba nito sa kabila ng kalwat ka ng batikos na natatanggap sa mga katunggali nito sa politika pati na rin kay Pangulong Duterte. Sa video na ating mapapanood, ating balikan ang magagandang plano ni Bongbong Marcos sa ating bansa at ang kanyang magandang mensahe na magkaisa at huwag magsiraan para na rin sa ikauunlad ng ating bayan. Kaugaliang hindi natin maririnig mula kay Lenny Robredo, Isko Moreno at Manny Pacquiao na pawang paninira ang alam para lamang maiangat ang sarili. Panoorin natin ang buong detalye. Nagsimula ako manilbihan sa bayan bilang bisa-gobernador ng Ilocos Norte. Sinundan ito na maging gobernador ako ng probinsya, tapos congressman ng pangalawang distrito ng Ilocos Norte at ngayon, senador ng bayan. Sa loob ng tatlumpung taong kong paninilbihan, nakita ng aking dalawang mata ang kalbaryo ng ating mga kababayan. Ang, ang bigat ng krus na dinadala nila, maitawid lamang ang kanilang mga mahal sa buhay sa hirap at gutom. Marami sa kanila ay nagsasanla ng kanilang mga ari-arian, tulad ng sakahan, bahay, mga personal na gamit, pati kalabaw, binebenta na. Ma, la, pa, ma, para lang ang kanilang mga anak ay mapag-aral nila. Ano ang nangyari? Bakit tayo na nalublob sa kumunoy ng kahirapan? Magaling, matalino, masipag, mabait at malakas ang loob ng Pilipino. Hindi tayo takot harapin ang mga pagsubok sa buhay. Marami sa ating mga kababayan ay nagtatrabaho sa mga sikat na kumpanya sa abroad. Sa Amerika, sa Europa, sa lahat ng sulok ng mundo. Sa gitnang silangan, ang halos lahat ng mga malalaking engineering at ar- architectural na kumpanya ay kinabibilang ang ating mga inhinyero at arkitekto. Sikat ang Pilipinas sa buong mundo. Bilib ang mundo sa atin. Pero bakit nananatili tayong mahirap na bansa? Bakit kinakailangan pang may magutom? Bakit kailangan na may matulog sa kalsada o sa ilalim ng tulay? Bakit kinakailangan may, mata- may mamatay dahil walang pambili ng gamot o walang doktor na gagamot? Bakit sa kabila ng problemang dinadanas ng taong bayan, wala tayong nakikitang solusyon ng galing sa pamahalaan? Bakit wala silang ginagawa? Sa aking pananaw, ito ay nangyari dahil sa pagkawalang bahala ng ilang ating nakarang administrasyon ng, ng gobyerno. Na ang gobyerno ay para sa pagtulong at pagkupkup ng sambayan ng Pilipino. Ang ating mga opisyal ay dapat nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga mamamayan, para sa ikabubuti ng bayan. Hindi natin sila linagay sa mga matataas na posisyon para intindihin ang kanilang sariling interes o para o para tulungan lamang ang isang grupo o partido. Hindi natin sila linagay diyan para ipitin at yurakan ang mga kalaban sa politika. Habang pinababayaan ng mga kapartido naman na tuloy-tuloy ang pag-abuso. Hindi para pag-awayin ang magkapwang Pilipino at iwatak watakan ang lipunan dahil sa politika. Ngunit, yan ang nangyari. Yan ang naging polisiya ng ilang gobyerno. Ang kawawa, ang taong bayan. Kawawa dahil sa pamumulitika. Kung kakampi ka, ayos ka. Kung kalabang ka, patay ka. Eh, hindi tayo magiging matagumpay hanggat hindi natin binabago ang ating ugali, na aangat lamang ang ating buhay kung tayo ay magkakaisa bilang isang lahi. Alalahanin natin at isa puso na tayo ay kapwa Pilipino. Alalahanin din natin na walang magmamahal sa Pilipino, kundi Pilipino rin. Walang tutulong sa atin, kundi kapwa Pilipino rin. Kaya naman, Isulong natin ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Isang bansa, isang diwa, isang gawa. Ipakita natin sa mga namumuno sa atin na hindi tayo magpapadala sa pananakot nila. Alam natin na may mga halal ng bayan na tinatakot, nakakasuhan o hahanapan ng kasalanan kung hindi susuportahan ng kandidato. Pero alam ko naman na alam ko naman na mananaig pa rin ang kanilang tapang at pagmamahal sa bayan. Magkapit, magkapit bisig tayo upang harapin ang nakaambang panganib sa ating bansa. Magmula sa ating pamahalaan o kung saan man. Isigaw natin na tayo ay Pilipino na handang magsakripisyo alang-alang sa pagkakaisa ng ating bayan. Nawala na ang disiplina ng sambayanan. Sa halip na umangat, lalo pang nabaon sa hirap ang marami sa atin. Hindi na nababawasan ang hanay ng mga maralita. Tila nawalan na ng sigla ang marami sa ating mga kababayan. Lumabo na ang mga pangarap ng ating mga kabataan na walan ng direksyon ang ating bayan. Nakalipas ang isang daan labing pitong taon mula nung diniklara ni General Emilio Aguinaldo ang ating kalayaan sa Kawit, Cavite. Hindi pa rin natin lubos na nakakamit ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga dakilang bayani. Magpahanggang ngayon, naghihintay pa rin ang taong bayan tumitingin at umaasa sa ating mga leader na may gawin na mabawasan man lang ang kanilang dinadanas na hirap at panganib. Wala pa tayong naririnig na sagot. Ingay lamang ng mga opisyal na nag-uunahan sa pwesto. Ingay lamang ng isang lipunan na nag-aaway-away at nagkakawatak-watak dahil sa politika ingay lamang ng mga nag-aabuso at nagnanakaw sa kaban ng, bayan. ng bayan. Walang sagot sa hiling ng, sa hiling ng kababayan natin ng tulong. Puro salita na walang kabuluhan, ingay lamang, laging ingay na lang. Ang panawagan ng panahon ngayon ay para sa tunay at makabuluhang pagkakaisa. Pagkakaisa ng bawat Pilipino pagkakaisa ng ating bansa, Pilipino, kapwa Pilipino, nagtutulungan, nagmamahalan. Taas noo dahil tayo ay Pilipino. Yan ang hamon ng panahon. Yan ang hamon sa atin ng bagong henerasyon para sa maliwalas at masiglang kinabukasan. Sama-sama nating harapin ang hamon ng panahon magkapit-bisig tayo at isigaw sa buong bansa na hindi tayo makakapayag na magtagumpay ang mapanirang politiko at politika na siyang dahilang pagkakawatak-watak ng Pilipino. Magkapit-bisig tayo at isigaw natin sa buong bansa na ang Pilipino ay nagkakaisa tungo sa isang malaya at masiglang Pilipinas. Sa tulong ninyo at ng bayan, pamumunuan ko ang isang revolusyon sa puso, isip at gawa tungo sa isang tunay at makabuluhang pagbabago. Pamumunuan ko rin ang isang kampanya upang makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. Hindi ako hindi ako makapapayag na mawala sa atin ang ilang bahagi ng ating bansa. Ipaglalaban ko ang integridad ng ating mahal na Pilipinas. Ibabalik natin ang respeto at paggalang ng buong mundo sa Pilipino. Ibabalik natin sa tulong ninyo ang pagkilala sa Pilipino bilang isang matalino at magaling na lahi. Ibabalik natin ang ating dignidad. Ibabalik natin ang kultura ng Pilipino na mapagpakumbaba, may takot sa Diyos at mapagmahal sa magulang, sa mga nakakatanda at sa kapwa. Sa tulong ninyo at ng sambayanan, pangungunahan ko rin ang isang revolusyon sa isip at gawa upang marating natin ang ating pinapangarap na isang matahimik, maunlad na bayan at masiglang mamamayan. Dahil dito, taus-puso kong tinatanggap ang hamon ng panahon, ang hamon ng bagong henerasyon.